हे hey दोस्तों स्वागत है आप सभी का हेल्पिंग हैंड्स में और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे बहुत ही बढ़िया दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लॉबिटामिल जी क्रीम के बारे में दोस्तों काफ़ी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखी है कि लोग दावा करते हैं कि इससे आप बहुत चंद दिनों में गौरव हो जाएंगे लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर फैमिली है आप सभी लोगों को दोस्तों मैं इस क्रीम के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ इस क्रीम को कब आप यूज़ करना चाहिए आपने इस क्रीम के क्या यूजेस हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी को भी दोस्तों हार्म ना हो और यहाँ पर सभी बढ़िया रहे दोस्तों क्योंकि स्किन के साथ यहाँ पर दोस्तों किसी को भी यहाँ पर रिक्स नहीं लेना चाहिए ऐसा मैं सोचता हूँ तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इसी क्रीम के बारे में बात करेंगे बात करेंगे क्या है इसके यूजेस प्राइस साइड इफ़ेक्ट्स और दोस्तों क्या आपको अपने स्किन पर इस क्रीम को यूज़ भी करना चाहिए या नहीं तो चलिए दोस्तों दोस्तों अगर हम इस क्रीम की बात करते हैं तो ये क्रीम दोस्तों यहाँ पर एक बढ़िया से बॉक्स में आ जाती है जो कि यहाँ पर दोस्तों आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख जाता है दोस्तों यहाँ पर बॉक्स के आगे की तरफ आपको ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट जो बेसिक इंग्रेडिएंट है और जो मेन इंग्रेडिएंट है दोस्तों उन दोनों इंग्रेडिएंट के नाम आपको वहाँ पर लिखे मिलेंगे और दोस्तों अगर राइट साइड पर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों बेसिकली वही कंपोजिशंस बताए गए हैं कि कितने परसेंट में कौन सा केमिकल इसमें यूज़ किया गया है और दोस्तों आपको इसे कैसे यूज़ करना है और दोस्तों किस जगह पे आपको इसे स्टोर करना है और for external use only basically दोस्तों एक्सटर्नल यूज़ के लिए ये क्रीम है और दोस्तों अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों ट्रेडमार्क और दोस्तों यहाँ पर प्राइस वगैरह तो नहीं दी है प्राइस के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं लेकिन दोस्तों not to be sold loose और दोस्तों डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही रिटेलर को सेल करने की बात दी गई है लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई रिटेलर इतनी यहाँ पर चिंता नहीं करता है किसी ने मांग ली तो यहाँ पर दे देता है अब चलिए दोस्तों जाते हैं इस बॉक्स के अंदर और देखते हैं क्या कुछ है इस बॉक्स के अंदर तो बेसिकली दोस्तों इस बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है ये क्रीम जो कि दोस्तों एक बढ़िया से ट्यूब में आ जाती है दोस्तों ट्यूब कुछ आपको इस तरीका देखने को मिलेगा बेसिकली दोस्तों इस ट्यूब पर भी वही मेन इंग्रेडिएंट आपको लिखें मिलेंगे चलिए दोस्तों अब हम सीधे बात करते हैं इस क्रीम के यूज़र्स की तो दोस्तों इस क्रीम को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके स्किन पर हो जाता है कोई भी इन्फेक्शन दोस्तों इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन में भी आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अगर आपकी स्किन पर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर दोस्तों आपको आपकी स्किन पर जलजलाहट महसूस होती है तब दोस्तों डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इस क्रीम के बारे में दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, के साथ लड़ने में ये एक क्रीम बहुत ही असरदार है और एक बहुत ही बढ़िया क्रीम है लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पिंपल रिमूव करने के लिए एक्ने रिमूव करने के लिए या फिर दोस्तों पिगमेंट रिमूव करने के लिए ये क्रीम दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है बेसिकली ये क्रीम दोस्तों anti bacterial anti fungal cream है यहाँ पर दोस्तों आप बिल्कुल भी इसे अपने चेहरे पर यूज़ ना करें और दोस्तों इन केस यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी जान लेने चाहिए दोस्तों अगर आप इसे एक वीक से ज़्यादा यूज़ करते करते हो तो आपको दोस्तों ये सूट नहीं होगी और दोस्तों आपको बर्निंग सेंसेशन आपके स्किन पर महसूस होगी दोस्तों आपको ईचिंग हो सकती है यहाँ पर दोस्तों आपको इरिटेशंस भी फील हो सकते हैं आपके स्किन पर और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी स्किन दोस्तों यहाँ पर समय के साथ साथ साथ काफ़ी ड्राई होने लग जाती है और दोस्तों यहाँ पर आपको आपके स्किन पर पैचेस पड़े मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर दोस्तों एक अपने आप में ही बहुत बुरे दिखते हैं और दोस्तों अगर हम बात करते हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट दोस्तों अगर आपके साथ इस क्रीम का हो जाता है तो दोस्तों आपकी स्किन यहाँ पर समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगी तो दोस्तों आप सभी को मैं यही सुझाव दूंगा कि दोस्तों यहाँ पर इस क्रीम को अपने चेहरे से दो कोस दूर ही रखिए तो बेहतर है अगर दोस्तों हम इसे पीछे की तरफ से देखने की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी कंपोजिशंस ऐसे दिए हैं दोस्तों जो कि यहाँ पर एंटी बैक्टीरियल का ही काम करते हैं यानी कि दोस्तों अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है आपके स्किन पर यानी कि दोस्तों फेस पर नहीं स्किन पर कहीं भी हो जाता है तभी डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे कि आप इस क्रीम को यूज़ कीजिए अभी दोस्तों अगर हम इस क्रीम के पैकिंग की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक जो वाइट कलर का आपको टैब दिख रहा है ये एक बढ़िया से पैकिंग में आपको मिल जाता है और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस क्रीम की तो दोस्तों फिर से आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी इसे अपने चेहरे पर यूज़ ना करें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दोस्तों आप इस क्रीम को यूज़ करें दोस्तों यहाँ पर एक सिल्वर कलर की दोस्तों यहाँ पर इसे पैक किया जाता है ताकि ये बिल्कुल भी लीक ना हो और दोस्तों सामने वालों को ये इन्फेक्शन ना प्रोवाइड करें दोस्तों अगर हम बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल क्रीम के कलर की तो बेसिकली दोस्तों सभी क्रीम वाइट होती है और इनका जो स्मेल है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी होता है आप सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ख़राब लगेगा दोस्तों आप जब इसे स्मेल करोगे तब तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस क्रीम के पूरे नेट कंटेंट की और यूजेस की तो दोस्तों यहाँ पर ये एक एंटी बैक्टीरियल क्रीम है जो कि एक बढ़िया से ट्यूब में आ जाती है और दोस्तों मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि बिल्कुल भी दोस्तों इसे अपने स्किन पर ना यूज़ करें इस क्रीम को अपने स्किन से बहुत ज़्यादा दूर रखें और दोस्तों फाइव ग्राम का ये जो पैकेट है ये दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ नाइनटीन रुपीज़ में मिल जाता है तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ